Ia la la la la la ia la Banduroțchi, banduroțchi Banduroțchi, nu piedoțchi, radovoțchi Bandurki grule, cărumple Șoapca, cartușca Vicopal mi vieșe fragment solicrat Bandurquito rocu E puli faine Putem ei sunt birijou Abocozare Bandurqui, bandurqui Este sapodeli Ci vas lude Gradli aciva teraz nic nie została, da jak wytrymać. A na jarban do roczki rychlo zakopać. Bandziurki, bandziurki, gdzie z piesa podzieli, czy was diabli wzięli, czy zari. aleijale, desalhe. возъябли взяли, чи зари дали? Бандюрки, бандюрки, где с леса подели, чи возъябли взяли, чи зари